Rastermann, was du laberst, ich weiß nicht. Hör auf zu. Just oh. do it! Make your dreams come true! Alright, I will, I will, danke, Bobby. You too. Just do it and never give up. Das ist alles so laut, ey. Ich stell mir ein bisschen leiser. 70 <clears throat> ist meine Marke, dann ist alles so im Rahmen, sollte es sein. Aber ja, wenn da von nirgendwo